Week 3 van Cuba. <laughs> buschauffeur gaan even boodschappen doen. Terwijl daar een eh, triootje voltrekt. Heel bijzonder. zoek naar een casa particular in Centragos. Alleen dit is net boven ons budget, denk Dit waren de beelden van onze afgelopen week in Cuba. Vond je het leuk? Laat het dan even weten via de social media kanalen en dan zien we je graag snel terug. Hasta luego!